नमस्कार मैं इंदौर मैराथन में पधारे हुए सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि इस सफल आयोजन में आपने जो भागीदारी की और पुनः एक नया रिकॉर्ड बनाया है मैं अपेक्षा करता हूं कि अभी पिछले रविवार को जो साइक्लोथान हुआ था जिसमें इंदौर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था और पुनः आज कैलाश जी ने आह्वान आपसे किया है कि अगले वर्ष हम मैराथन को भी विश्व रिकॉर्ड की ओर ले जाएं यह अपेक्षा करता हूँ पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भारत माता की जय धन्यवाद यादव सर हम धन्यवाद करते हैं हमारे स्पॉन्सर टाटा स्टील जहाँ से हमारे बॉम्बे से जो पब्लिक अधिकारी हैं टाटा स्टील के लक्ष्मीकांत जी अमित भैया अमित भाई टाटा स्टील से हैं रवि कुमार जी स्टेडियम और सतीश कुमार जी जो हमारे टाटा स्टील मेन स्पॉन्सर हैं कोटक बैंक का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कोटक बैंक बैंकिंग पार्टनर्स हैं और श्री राम लाभ इंश्योरेंस से मनोज जैन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए हैं और पुनीत अग्रवाल एग्रो इंडिया और साथ इंडिया और शैलेंद्र अग्रवाल हमारे एग्रो इंडिया के जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया स्पॉन्सर किया हमारे सीजन को सक्सेस बनाने के लिए हमें इनवाइट करता हूँ सुदर्शन वर्मा को जो हमारे यहाँ पर पेसर्स दौड़े थे जो झंडा लेके भागे थे उनके पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उसके लिए मैं सुदर्शन को इन्वाइट करता हूँ तो थैंक यू रनिंग तो मैं सबसे पहले हमारे जो टेसर्स है टेसर्स है दो मिनट में आपको निश्चित हुआ ये टेसर्स जो है आपने देखा होगा ग्रीन कलर का झंडा लेके दौड़ रहे थे ये आपको आपके तय समय में आपके टारगेट के साथ ये आपकी रन कंप्लीट करवाने में सक्षम है ये लोगों ने बहुत सारी रन की हुई है मैराथन रन की हुई है इसलिए जैसे किसी ने दो ओवर दो घंटे की पैसा बनाए हुए हैं तो दो घंटे में आपकी ट्वेंटी किलोमीटर रेस कंप्लीट करवाएंगे ये उनका वादा है और आज सभी पेशर्स ने अपने वादे पूरे किए और अपनी बस के सभी सदस्यों को सही समय पर लेके आए तो मैं सभी पेशर्स को यहाँ बुलाना चाहूँगा और उन्हें कॉमेंटो देना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर कमल के यादव वो स्टेज पे आए प्लीज़ उसके बाद मिला मिस्टर आशुतोष व्यास कृपया स्टेज पर आए please mister Avinash Kumar please mister Arpit Jain doctor Shikha Sharma mister Varun Bokadia mister Abhishek Ranjan mister Abhinav Sancheti कृपया तालियों से इनका स्वागत करिए इन्होंने अपने सभी सदस्यों को तय सीमा में फिनिश करवाई रेस सभी को मोटिवेट किया थ्रू आउट द रेस यहाँ पे एक घंटा पचास मिनट दो घंटे दो घंटा पंद्रह मिनट दो घंटे तीस मिनट और दो घंटे पैंतालीस मिनट की बसेस अवेलेबल थी आवरण पे अविनाश अविनाश अविनाश अविनाश अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिनव भाई बुला रहे Mr. Mohit Gupta, please come on the stage. Now, मैं इनवाइट करता हूँ लक्ष्मीकांत जी को लक्ष्मीकांत जी फ्रॉम टाटा दो शब्द दौर में जो टाटा ग्रुप जो आया है हमको जो टाटा स्पॉन्सर हुआ है उसमें लक्ष्मी राम जी और सजीव कुमार जी का बड़ा योगदान है तो मैं धन्यवाद पहले से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अगले दो मिनट से आपको सजीव कुमार जी नमस्कार एक्चुअली टाटा स्टील और टाटा ग्रुप जो है ये काफ़ी सारे मैराथन को स्पॉन्सर करता है ये पहली बार है कि हम लोगों ने यहाँ पे इंडोर मैराथन स्पॉन्सर किया मुझे बड़ी खुशी होती है कि बड़े तादाद में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और यही चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में स्वच्छ और स्वस्थ इंदौर की तरफ हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे धन्यवाद थैंक यू अब मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे core committee member Sandeep Khandelwal को हमने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए थे उसके बारे में जानकारी देंगे thank you so much Sandeep भाई हमने इस बार एक नया इनिशिएटिव लिया जिसमें डिफरेंट सिटीज़ में हमने प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स इन्वाइट किए थे उनको अपॉइंट किया था और प्रमोट करने के लिए हमने उनके रनर्स को यहाँ पे बुलाया अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा Mrs Amita Varbade she's she's no, she's not. Okay, so she Then uh, we have uh, Dr. Yogendra Vyas. Is he there with us? Dr. Yogendra Vyas? Indore से ब्रांड एम्बेसडर हैं सुपर चार्जर ग्रुप के हैं और उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से सौ या एक सौ पंद्रह रनर जो इक्कीस किलोमीटर की कैटेगरी में है यहाँ पर आए doctor Y S Raghuvanshi Guna से थे doctor Y S Raghuvanshi Mrs Neelima Singh doctor Raghuvanshi doctor Raghuvanshi Guna से हैं डॉक्टर साहब ये आज इक्कीस किलोमीटर दौड़े हैं और अपने साथ रनर्स को लेके आए हैं इंदौर थैंक यू डॉक्टर साहब ये एक नया तरह का इनिशिएटिव था एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स का Mrs Neelima Singh thank you so much madam ताकि हर जगह जहाँ पर रनिंग का क्रेज नहीं है और रनिंग के बारे में जानते नहीं हैं वहाँ पर लोगों को हम इन्वाइट करें और यहाँ पर अगले साल से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएँ Mrs. Anupam Topo. Is he there, Mr. Anupam Topo? No. Dr. Prakash Barfa. Dr. Prakash Barfa. खरगोन se Dr. Prakash. Thank you so much, Dr. साहब उम्मीद है आप अगली बार पूरे खरगोन से बड़ी संख्या में लोगों को लेंगे doctor Ajay Jain Dr. Ajay Jain from Barwani, Sargon, Sargon. Thank you so much, sir. You've done a tremendous job and we expect your support and cooperation next year, sir. Shri Satya Meena ji, he's come all the way from Delhi. Is he there? Satya Meena ji? All right. Shri Rahul Agrawal ji? No. Hmm. Radha ji भी नहीं है lieutenant colonel Swaroop Singh Tulkar from all right thank you so much sir thank you Sandeep अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारे एक क्लिनिक के इंचार्ज मिस्टर सुमित रावत को जो ऑनर करेंगे हमारे कोचेज जो क्लिनिक चलाते हैं please Sumit association of Indore marathoners Indore में चार जगह नेहरू स्टेडियम दशहरा मैदान मलार आश्रम और अटल संकुल में फ्री रनिंग क्लिनिक रनर्स के लिए चलाता है जो सुबह छः बजे से आठ बजे तक साल भर रहती है इंदौर में जो एटमोसफेयर रनिंग का है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कोच का भी है ये लोग सुबह छः से आठ रेगुलर ट्रेन करते हैं मैं बुलाना चाहूँगा नेहरू स्टेडियम से मिस्टर अश्विन कुमार अटल संकुल से मनीष कौर दशहरा मैदान से नीरज एंड मलार आश्रम से हर्ष इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए उनका एक बैग जो है वो दैनिक भास्कर वाले सेल्फी जोन के पास में गुम हो गया है उसमें कुछ वैल्यूएबल आइटम्स है लाइक हेडफोन वगैरह यदि किसी को भी मिले तो स्टेज के पास आके देने की कृपा करें एक रनर का बैग गुम हो गया है दैनिक भास्कर सेल्फी जोन के पास में उसमें कुछ वैल्यूएबल आइटम्स हैं जिन्हें भी मिले यहाँ पे आके स्टेज पे आके बताएं मेडिकल कैंप से भी कुछ बैग डिस्प्लेस हुए हैं जिन्हें भी मिले वो लेकर आ जाए यहाँ पर Okay. Uh, I'll acknowledge the presence of uh, Mr. Hitendra Jha from Kotak. He's also along with us. And uh, we'll just start with the prize ceremony जिसका सबसे इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं uh, उससे पहले मैं थोड़े से कुछ और uh, हमारे जो सब स्पॉन्सर्स हैं उनको भी फेलिसिटेट करना चाहूँगा सबसे पहले मैं टाटा स्टील लिमिटेड से uh, लक्ष्मीकांत जी हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक मोमेंटो उनके नाम हमने बनाया है and Satish Kumarji and Lakshmi Kani. So I request Mendola ji and Aruna Agrawal sir to please hand over a token of Mento for their support to Indore Marathon and give its name Tata Steel Indore Marathon. Round of applause for dignitaries Tata steel के मजबूत स्टील और मजबूत इरादे हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम और मजबूती से इस मैराथन को आगे ऑर्गेनाइज करेंगे Shriram life insurance is also associate sponsor Jain sahab वहाँ से हैं plus I think Radhakrishna ji भी हैं वहाँ से तो I request again Mejula sir to to give memento to Shriram life insurance and we look forward that next year also you come up and help us. Next, uh, I would like to call our own team, Path India team. Path India हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं आज तीन साल हो गए हैं और Path India has been with us always और हमारे हर एफर्ट में they always with us sir request Nitin bhaiya from Path team to please take a memento from Damin Sendola ji and the dignitaries on the stage. Nitin Bhaiya. Path India मैं तारीफ करना चाहूँगा रनर्स बहुत प्रमोट कर रहे हैं और कम से कम 100 से 200 रनर्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया इस मैराथन में and they are also giving lot of advantages और वो प्रमोट कर रहे हैं उनके यहाँ तीन चार रनर्स को इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन भी जीतते हैं अग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर तेलुगया अगर है या पार्ट है पार्ट सिंगल है तो they also been associate sponsor I request them and team to please gift in memento Laxmikant ji Mendola ji part single Next, I would like to call upon our media sponsor, our media partner, Danny Bhaskar, whose support has been great and because of him, we are able to motivate a lot of people to run marathons. Uh, Bhaskar team se, uh, I guess somebody is here to take the Bhaskar team se hai, Imran, Imran Ali sir, Subhash Babu sir. Yes, sir. Okay Ayush Ajay Arun भैया के बड़े ब्रदर हैं अजय भैया एंड उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है ये donated us good sum for our gun swimming academy I request Rendola ji Laxmikant ji and the degrees on the stage to please hand over a moment to Ajay भैया Thank you, Ayush. Thank you, Ajay. Kotak bank Kotak bank is our banking partner काफ़ी सारे आपको रेड कलर के सब होर्डिंग दिख रहे हैं There have been so kind of us. They also did the offline registrations for us. I'll request uh, Jitem Jha sir, Vikem Jha sir, and the Kotak team to please accept Malto. Thank you. यह सामने की साइड देखिए Okay, so before we go with our prize distribution, सब इसके इंतजार कर रहे हैं छोटा सा I'd like to thank the people who really helped us. First, हमारे chief patron Kailash ji because of whom we started this marathon. Unfortunately, वो अभी यहाँ पर नहीं है but he was there all the time. He was there all the time. वो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स आए थे इसीलिए तो नीरज भैया and Ramesh Meghwala ji will take it for Kailash ji on behalf of Kailash ji Kailash ji के कारण हमारा मैराथन ग्रुप बहुत स्ट्रांग है और वो है तो हम हैं thank you Kailash ji I also like to thank इनको administration commissioner sir collector sir Shri Lokesh Yadav ji A D M sir for their support M P police D I G Harinarayan Singh Mishra ji का बहुत हेल्प था D P traffic Mahendra Jain sir Indore Nagar Nigam से आशीष सिंह जी IDSA was also helpful from Vivek Chaudhary ji. AICSCL CEO Sandeep Swami, he was so kind enough कि उन्होंने हमें BRTS यूज़ करने दिया Kotak Bank और बैंकिंग पार्टनर्स और medical and healing partners Bombay hospital और कार पार्टनर्स ऑडिंग गॉड और hospitality partners hotel Marriotts Indore yellow diamonds और snacks partner Infotech health care और गुडी बैग स्पॉन्सर यूनिपिक और cookies partner ICIC Life Insurance, Hindustan Unilever Limited, Allen Jewelers, Mara Cement, Pratibha Syntex, Impetus, Ranesaw College, Ramesh Ulladi, Shamini Devi Group Institute, Agwal Stores, Indoor Public School, AU Small Finance Bank, and Cycle World. Also important that our timing advisors, timing solutions played a good role and they all gave us perfect timings for this uh, contest for this marathon and because of this, we have got results, quick results with us. Our pacers have already been thanked media for the excellent coverage and the help wherever needed. Now I'll just go to the prize distribution. I'll start uh, with 10 kilometer category. 10 kilometer, kilometer category, super senior female. The second prize goes to bib number 12377, Sarita Agrawal. She completed the run in 1 hour, 19 minutes and 10 seconds. Sarita, here, please come on the stage. Meanwhile, let me announce the first winner of 10 km Super Senior female bib number 11970, Shakuntala Shukla. She completed the run in 1 hour, 11 minutes and 40 seconds. Shakuntla Shukla. Okay, we move to 10 kilometers super senior male. The second prize is goes to pin number 12315. Mr. Rishipal Singh. The time he took to finish 10 kilometers was 1 hour and 11 seconds. I can see Mr. Rishipal Singh. Please come. और मैं आपको बता दूं टेन के super senior is sixty above sixty above is is age and is fish ten kilometre in one hour time first me for ten kilometre super senior male that goes to male number one two three one eight mister Gulzari Chandra and his timing was phenomenal. 43 minutes. 43 minutes and 9 seconds, Mr. Dugari Lal Chandra, the first winner. Here he comes. 10K Super Senior Rail. और अभी जो ऋषिपाल सिंह जी है उनकी एज 66 इयर्स है व्हाट अ मोटिवेशन आपकी एज क्या है 64. At the age of 64, he's running 10 kilometers in 43 minutes. Okay now move to 10 kilometres veteran female veteran female मतलब जिनकी एक 40 से 55 साल की रहती है the second prize goes to bid number 10437 miss Pooja miss Pooja Gulati she has finished the race in 1 hour and 44 seconds Pooja Gulati. Okay, the first prize goes to 10 kilometers, bid number 10607, Mrs. Prachi Chobe. 59 minutes and 50 seconds. She also won the last year prize. She is a regular runner at Stadium Clinic, Runners Clinic. And she secured first rank in 40 to 55 female 10 kilometers. Now we go to 10 kilometers veteran male. The second prize goes to bib number 10225, Mr. Ashok Kumar, and his time for 47 minutes and 13 seconds. Mr. Ashok Kumar, bib number 10225. Okay. The first prize for 10 kilometer veteran male goes to bib number 10215, Dinesh Thakur, Chris time for 46 minutes and 29 seconds. Very close call. Both of them were just 40 seconds behind. Okay, so this is veteran male 40 to 60. Now we go to 10 kilometers open national female. Open National Female, the second prize goes to bid number 19033, Sarita Pal. She has finished the race in 39 minutes and 29 seconds. Is Sarita Pal here? Okay, bib number one. Bib number one. Sarita Pal is coming. Okay. Sarita Pal. The first prize in 10K Open National Female goes to Rishu Singh. Rishu Singh, bib number one nine three double four. She completed race in 37 minutes and 55 seconds. Rishu Singh. Okay, अब चलते हैं 10 किलोमीटर ओपन नेशनल मेल The second prize in this category goes to bid number 1309 13095, Mr. Yogendra Singh. फिर नंबर एक तीन जीरो नौ पाँच योगेंद्र सिंह इन्होंने टाइम लिया 32 मिनट और 26 सेकेंड वाह क्या बात है और देखिए जो पहला इनाम जीता है भूमिका है रॉबिन सिंह है और उनका टाइम सिर्फ एक सेकेंड एक मिली सेकेंड इनसे पहले था उनका टाइम था बत्तीस मिनट एंड पच्चीस सेकेंड टिप number one three one two eight Robin Singh दस किलोमीटर ओसलन नेशनल मेल के विजेता है So we have overcome 10k prizes. Now we'll go to 21 kilometers. uh, before I announce the premium related देखिए कुछ लोग दौड़ने में विशेष रहते हैं और हमारे साथ चार ब्लेड रनर हैं तो मैं उनको ब्लेड रनर आप आप देखेंगे उनको कि आप और हम कतरीन उनके पैर हैं और उसके साथ वे दौड़े हैं ज़रा एक बार तो उनके लिए ताली होनी चाहिए सबसे पहले चंद्रशेखर जी सचिन जी मिस रोशनी और राज नारायण जी बार जोरदार तालियां होनी चाहिए क्या बात बहुत बढ़िया मेरे पास इंडिया बहुत ही अच्छा काम करते हैं एक बच्चे का उन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया है नाम क्या आपका कृष्णा कांते कैलाश जी ने राष्ट्रीय बोला था कि इसकी हेल्प करिएगा पुनीत भैया और पाक इंडिया ने हेल्प किया नितिन भैया ने और इसको कृत्रिम पैर लगाया और आज ये मैराथन दौड़ के आया है we moved to 21 kilometer category, 21 kilometer super senior male. हाँ, अभिषेक जी एक बार और टोकूंगा आपको मैं कि माहौल ऐसा है इसमें नितिन भाई की घोषणा करना चाह रहे हैं तो नितिन भाई आप घोषणा कीजिए मैं सभी मैराथनर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि टॉप 25 में जो भी पार्टिसिपेंट आए हैं उनको बाद की तरफ से ओपन ऑफर है they can join PATH at the suitable position and we will welcome them and support them for all their efforts. First 25 in any category in kilometer 10 and 21 kilometers. क्या बात क्या बात मैंने पहले भी कहा था कि पाक इंडिया बहुत हेल्प कर रही है और उन्होंने कम से कम 15 से 20 रनर्स को आइडेंटिफाई किया है और उन्हें पूरी ट्रेनिंग देते हैं और ये रनर्स सब जगह all over India first second prize लेके आ रहे हैं रेगुलरली और ये इनिशिएटिव कंटिन्यू कर रहे हैं भैया और 25 लोगों को वो अनाउंस करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए आप एक नया कोटा आ चुका है अब इंदौर मैराथन कोटा नौकरी के लिए पांच की तरफ से चलिए भैया मैं कंटिन्यू करूँ थैंक यू चलिए 21 kilometre super senior male the second prize goes to gift number two double zero six mister Ajay Kariyani They finished the race in 1 hour 49 minutes 41 seconds. Ajant Hariyali ji last year भी प्राइज जीते थे मुझे याद है इनके लंबे बाल देख के बिल्कुल पहचान आ जाते हैं 61 इयर्स ये कैटेगरी है चाल sixty about male 61 years very good sir The first prize in this category goes to bid number 2009, Mr. Kuldeep Singh. इन्होंने कंप्लीट करी एक घंटे सैंतीस मिनट और दस सेकेंड में कुलदीप सिंह जी कुलदीप सिंह जी कल शाम को छह बजे आए थे बोले मुझे भी मिलेगा मैं इक्कीस दौड़ना चाहता हूँ 63 years क्या कमिटमेंट है सर अभी हो गया इसके अभी ट्रेक लेने में दो जन आए थे यहाँ जाना करते क्या बात Thank you, sir. We go twenty one kilometre veteran female veteran female मतलब जिनकी उम्र 40 से 55 साल है बट इनके टाइमिंग देख के बिल्कुल पता नहीं लगता कि इनकी उम्र है थी second prize specific number two seven zero one Shweta Bakani Shweta Dakane. और time for one hour thirty nine minute and thirty two second is from Pune. Pune से श्वेता आई है बॉलिंग The first prize in 21 km veteran female goes to group number 1870, Shilpa Thedgaonkar from Bangalore. Bangalore से आए हैं क्या बात है timing was 1 hour 52 minutes 13 seconds. So this marathon has really picked up well and we have got people coming from all over the country. सब जगह से सभी प्रांत शहरों से लोग आते हैं इस मैराथन को दौड़ने के लिए इसकी बार मैं कुछ मैराथन से डिस्कस कर रहा था Three cheers for Indian Army. It is. It category में आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में इंदौर फीमेल में the second prize goes to with number 1477 Saitali विके सैताली विके Uke, sorry, Chetali Uke and her time was 2 hours, 8 minutes, 44 seconds. The first prize in 21 district goes to fifth number 1509. Always she secures first rank in all marathons of Indore, Reshna Gaur. Reshna Gaur 36 minutes and 15 seconds. तो ये अपने कॉम्पिटिटर से कम से कम 25 मिनट आगे दौड़ी थी Indore police chief Indore police now we move to 21 district Indore male The second prize, district number 2369, mister Ravi Bin Ravi Bin ने समय लिया एक घंटे 18 मिनट और 6 सेकेंड में और 21 कंप्लीट किया Let me announce the winner for 21 district indoor male class. The bid number is 2239. The name is कल सिंह भूरिया कल सिंह भूरिया एक घंटे सत्रह मिनट सत्ताईस सेकेंड मुझे पता लगा अभी दलसीन यहाँ इंदौर में पढ़ने आए हैं और पढ़ रहे हैं और दौड़ पता लगे दौड़ होने वाली दौड़ में पार्टिसिपेट किया है नियर सिक्योर फर्स्ट प्राइज सबसे सबसे Whirlpool category open national female और ओपन नेशनल मेल बताऊंगा और आपको पहले बता दूं उनके प्राइजेस कितने हैं ओपन नेशनल मेल और फीमेल में इंदौर के prizes are better than all the other marathon एक लाख दस हजार का प्राइज देना पहला इनाम open national male and female the second prize for open national female goes to pin number 2500 Seema Seema has run the race in 1 hour 21 minutes and 36 seconds. Prize money for second is 50,000. Second वालों की प्राइस 50,000 है और उसकी एक लाख रुपये हिमाचल से क्या बात है तो हिमाचल से भी आ रहे हैं royal Indore marathon first prize that is एक लाख दस हजार का इनाम ओपन नेशनल फीमेल में goes to any guesses? Any guesses? Bid number 2501 Dimple Singh. There she is. Her timing for 1 hour 20 minutes and 7 seconds. एक घंटा 20 मिनट लखनऊ से आई है डिम्पल सिंह क्या बात है लखनऊ से फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश से सेकंड है और So Skynet issue is covered for all the number one toppers in all the categories. Thank you. जो भी हर कैटेगरी में फर्स्ट विनर है उन्हें पाँच लाख का इंश्योरेंस श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस से दिया जा रहा है एक साल के लिए twenty one open national male सबकी धड़कने रुकी हुई है प्राइस सेकंड प्राइस और fifty thousand rupees goes to mister was to give number 1450 Ajay Kumar एक घंटे 16 मिनट और 14 second one hour sixteen minute and fourteen second देखिए पाक इंडिया ने जो बीज बोए थे उसका फल दिख रहा है पाक इंडिया के पाक इंडिया जो अभी सबको इनवाइट कर रहा है फर्स्ट ट्वेंटी फाइव गेमर्स को to join their company okay the first prize पहले बता दू किसको गया है क्योंकि पाक इंडिया टीम में गया हुआ है मिस्टर पंकज परदेसी और कम से कम चार पांच मैराथन को तो मैं जीत चुका हूँ जानता हूँ एक घंटे पंद्रह मिनट और चौदह सेकंड का समय लिया है fifth number two three double four Pankaj Pardesi Pankaj Pardesi बहुत अच्छा है रनर्स यूनिट भी वही चलाते हैं वही वहाँ पर सबको ट्रेनिंग देते हैं Uh, we also okay. hello hello hello मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सर ने अनाउंसमेंट करा है कि पाथ इंडिया को ज्वाइन करें सर आगे तक बहुत आगे तक ले आएंगे और नेशनल कैटेगरी मतलब इंटरनेशनल इवेंट के अंदर भी अपन लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे या गुड लक पाथ ओके मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा we also have some international athletes come but come. उनकी कैटेगरी नहीं बन पाई पंद्रह मिनिमम लगते हैं अपने को बट मैं उनके नाम पुकारूंगा उन्हें बुलाऊंगा स्टेज पर और उनके टाइमिंग बढ़ाऊंगा उनकी टाइमिंग सुन के आपको बहुत मजा आएगा सबसे पहले twenty one kilometre international female फिर number one double nine eight Christine Riana her timing was one hour eighteen minutes and fifty seconds एक घंटे अठारह अठारह minute fifteen second they are just soliciting them. They are giving them prize otherwise. आप कहाँ से Good morning, everyone. And so happy to be in Uganda. was my first time. And uh, I'm so thankful. Actually, you are good people, and the race was uh, very good organized. Keep up. How was the experience? How was the experience running on the road? Okay, so that was Christine from Kenya. Now let me invite the second winner or second uh, international contestant who secured second position, Team number one 992. Mr. Flex Rob. His timings was 1 hour 9 minute and 36 seconds. For 21 kilometers, his timing was 1 hour 9 minute and 36 seconds. The first, uh, the first runner in this category was group number 1991, Mr. Nor Kipsang Kemu. His timing was 1 hour 9 minute and 9 seconds. So difference of mere 24 seconds between both of them. Okay, my name is Noah Kitsang from Kenya. Uh, I used to thank uh, the entire organizing committee of this drinks brings us to the एक छोटा सा एक है रिक्वेस्ट एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत मेहनत बहुत हेल्प करी है उनके वॉल्टियर्स फुल टाइम हमारे साथ थे और पिछले तीन साल से they've been with us so I will request them to please come here and take the memento from the guest here I request Professor Dhruv and Professor Avasti, please be on the stage. Acropolis has been, last five years they have been giving out the volunteering from their students and a very good job done. I uh, give them a big hand. And NCC students from Mahu, they were there in the route and last year also, last few years they have been helping us. So I request NCC request all the winners to please come on stage. We can have a group photograph of all the winners with the dignitaries. And I'll request uh, our AM team also to come. Please come on the stage. So we also can have a group photograph. Thanks. सभी विजेताओं से निवेदन है कि कृपया स्टेज पर आए एक ग्रुप फोटोग्राफ हम लोग चाहते हैं सारे विनर्स के साथ में सारे विजेता Gracias. ये इतना मैं है कि यही शक्ति बनी रहे जो अगले पच्चीस साल तक यही चलते रहे